so hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे फ़िलहाल मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड और एज़ यूजुअल हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं बीमा शक्ति पे और यहाँ पे कुछ खास बंदे तो नहीं आ रखे बट इस मैच में आपको भाई बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं क्योंकि इस मैच के अंदर जस्ट इस बंदे को मार लेने से पहले कि भाई इस मैच के अंदर कुछ लोग अपने टीममेट को वापस रिवाइवल दे के भी मतलब वापस ला के भी आपके भाई को पेल नहीं सकते बट क्या मैं उनको पेल सकता हूँ ये तो आपको एंड पे जाके पता चलेगा फिलहाल यहाँ से मैं पीक जा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा आया तो था नहीं बट अभी जिसको मैंने मारा था ये शायद उसी का टीम है शायद क्या उसी का टीम है क्योंकि कोई और तो टीम लैंड करी नहीं थी यही एक डुओ लैंड करा था इसके पास बाकी दो बंदे पता नहीं कहाँ पे शिपयार्ड में होंगे या फिर कहीं पे भी हो सकते हैं भाई खैर इसको मारो गोली इसके पास तो लूट भी नहीं थी भाई अपना टाइम वेस्ट किया तो अपन यहाँ से चलते हैं सीधा पीक के अंदर क्योंकि भाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी आप किल पीड़ पे नज़र रखो तो भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे पिल चुके हैं अभी तक और जस्ट यहाँ पे देखो इन दो बंदों को पता नहीं मेरे को डुए क्यों मिल रहे थे और ये भुआ नहीं था ये शायद लास्ट बंदा था बट यहाँ पे भाई इसने मेरे को ज़्यादा डैमेज तो नहीं किया बट इसने भाई मेरे को सरप्राइज़ कर दिया इसके बाद भाई फाइट पे फाइट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है जहाँ पे आपको फाइट देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल सब पीछे और अच्छी बात यह है कि मैंने पहले फाइट स्टार्ट कर दिया था तो मेरी पीछे से पेटी डाल देते और मेरे को पता भी नहीं चलता बट यहाँ पे मेरे किल हो चुके थे ठीक ठाक और अभी भी पच्चीस बंदे लाइव थे तो मैंने सोचा भाई कितने किल हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दस किल हो सकते हैं बारह हो सकते हैं बट भाई लाजमी देखना यहाँ पे आपका भाई स्क्वाड पे स्क्वाड वाइप करने वाला क्योंकि भाई एकदम ओपी गेम प्ले होने वाला है तो उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर ही देना फ्री में होती हैं दोनों चीज़ें वैसे फ़िलहाल मेरे को सामने से फायर आता है ये जो रिवाइवल पॉइंट है यहाँ से जहाँ से बंदे वापस बुलाए जाते हैं तो मैं बिना किसी तेरी का यहाँ पे पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि भाई एक बंदा अपने टीममेट को वापस बुला रहा है जैसे देखो भाई साहब इसकी विद इन सेकेंड पेटी डाल लेता हूँ और ऊपर भी चेक करता हूँ कि कोई बंदा भी तो नहीं आ रहा तो खैर इसकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी क्योंकि भाई के पास एपिक लूट थी मतलब औसम एकदम बढ़िया लूट थी माइंड फ्लोइंग तो इसने मेरी लूट की कमी जो लालच है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया था और जस्ट सामने दो स्क्वाड लड़ रही हैं भाई उनका काम देखो और आपका भाई यहाँ पे करने वाला है थर्ड पार्टी और देखो सब के सब किल उठाने वाला है एकदम ओपी तरीके से देखो भाई मेरे को पहला कवर में चला जाता है बच गया अरे भाई अपना तो डायलैग है गोली चलनी चाहिए तब तक पेटी ओके ये किल चोरी किया मैंने सामने नॉक पड़ा था बंदा और ये एक और फिनिश तो इनका लास्ट बंदा जिंदा होना चाहिए भाई क्योंकि मैंने चार किल उठा लिए शायद ट्रोल कर रहे थे इस बंदे को बेचारे को और चलो भाई का झक्का एकदम ओपी वाला स्क्वाड वाइप किया और उस उस एक बंदे का उस एक बंदे का भाई मैंने बदला इन चारों से ले लिया इस बात के लिए एक तो एक लाइक बनता है और अगर वीडियो पर नहीं लाइक किया तो भाई बिल्कुल नीला सा कर दो इस आसमान की तरह तो फिलहाल यहाँ पे बंदे कम नहीं हुए भाई यहाँ पे कुछ और बंदे मेरे को यहाँ पे जैसे ही मैं भाई लूट कर रहा था मेरे को कुछ टाइम यहाँ राइट लेफ्ट से सॉरी तो यहाँ पे जस्ट देखो ओके ये मेरे को रेडमी से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है बहुत ज़्यादा फटती है क्योंकि मैं बहुत दफ़ा 10 से 12 किल करके रेडमी से ठिल चुका और यहाँ पे देखो भाई मेरे को गन शॉट आते हैं तो इस बंदे का बहुत बहुत शुक्रिया भाई जिसने मेरे को यहाँ पे ड्रैगन और क्योंकि किसी से अब मैच बच गया बट दो स्क्वाड लड़ रही हैं आपस में और एक तो यहाँ पे मेरे को पड़ती है तो भाई मैं जल्दी से कवर में ये देखो एक और पड़ी बट कम डैमेज ये पता नहीं गोली मेरे गन पे लग गई थी बट मैं पहले भाई सोलो किल उठाता हूँ ताकि मेरे को पता ना हो कि अगला किल मिले और भाई सामने वाले बंदे भी काफ़ी बढ़िया खेल रहे थे ये नहीं भाई के नूप थे बट बहुत अच्छा खेल रहे थे मेरे को भी बराबर डैमेज दे रहे थे जस्ट देखे देखते जाओ आप लोग यहाँ पे देखो भाई मैंने एक तो नॉक कर दिया बट भाई उसका टीममेट क्या सॉलिड कवर फायर दे रहा था और देखो तो भाई ओके तो यहाँ पे भाई मैंने एक को तो नॉक एंड फिनिश टोटली कर दिया और ये तीन बंदे हैं चौथा बंदा इनका पता नहीं कहाँ पे है एक पीछे से पता नहीं और भाई दो लोगों ने मिल के सॉलिड सा डैमेज दे दिया आपके भाई को देख रहे हो भाई कितना बढ़िया खेल रहे थे ये लोग खैर अभी टाइम अपना है तो भाई इनका तो एक ये जो जिसके पास क्रोनो है मतलब रोनाल्डो सी आर सेवन है तो ये बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा है क्योंकि बराबर की कवर दे रहा है तो मैं भी थोड़ा सा फायर कर रहा था फिर कवर में क्योंकि भाई वो दूर थे और यहाँ और जैसे इस बंदे की चौड़ देखना भी भाई कितनी बंदे में क्या सोच के ये ओपन में आता है जस्ट देखना अभी आप इतनी चौड़ भाई मेरे को भी चाहिए ओपन में जाने के लिए स्क्वाड के सामने या ऐसे बंदे के सामने जो ऑलरेडी आपके दो तीन टीममेट उड़ा चुका है शायद एक है और भाई क्या सॉलिड गन यूज़ करता है ये बंदा खैर अभी इसकी पेटी डालने का वक्त आ चुका है तो आप भी स्क्वाड खेल रहे हो तो अगर आप भी भाई सोलो वर्सेस जो है सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो आप ये आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा फायर फिर कवर में थोड़ा सा मतलब विगल करके अगर अभी आप हम्म, देखो मैंने दोनों बंदे नॉक कर दिए मेरी इस टाइम पे रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी तो ये दूसरा नॉक तो आपको नज़र नहीं आ तो आप भी ऐसा कर सकते हो थोड़ा सा मतलब फायर फिर कवर फायर कर मतलब कि आपको किसी भी हालत में कवर नहीं छोड़ना अभी मेरे पास कवर था उस बंदे पहले वो कवर में थे थोड़े से कवर में जाए थे बट काफ़ी अच्छा खेल रहे थे मतलब बराबर की टक्कर दे रहे थे बट उस बंदे को बहुत ज़्यादा जल्दी हुई पेटी डालने की तो इसलिए ये मतलब इनकी लालच आपको कभी कभी भाई मरवा भी देती है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करो अगर आपके पास अच्छा कवर है तो कभी भी कवर भाई छोड़ के कहीं नहीं जाओ यहाँ तक कि आपकी मजबूरी में बन जाए क्योंकि कोई बंदा फ्लैंक वगैरह करते तो तो यहाँ पे देखो भाई जस्ट यहाँ पे बंदे लाई हैं छः तो मेरे को लगा भाई मेरे सत्रह किल भी हो चुके हैं तो इसके बाद भाई मैं ऑलमोस्ट आधा मैप पीक का फिरता हूँ मतलब पीक का पूरा एरिया मैं अराउंड कर लेता हूँ घूम जाता हूँ बट मेरे को कोई बंदा मिल के ही नहीं देता और जस्ट आपको वो मैंने कट कर दिया बीच में से वीडियो क्योंकि भाई एट एट द एंड दो बंदे रह गए थे मतलब दो बंदे एक दो स्क्वाड की फाइट हुआ था हुई थी मतलब हुई थी सॉरी तो तो एक स्क्वाड ने पूरी स्क्वाड को वाइप कर दिया और एक बंदा बचा था तो वो भाई साहब अपनी पूरी की पूरी स्क्वाड को रिवाइव कर देते और मैं इतनी दूर था पीक से कि मेरे को आते आते ही वो बंदा भाई वो लूट वगैरह सब कुछ करके रेडी हो जाते हैं जैसे देखो यहाँ पे मैं अपना वो क्या बोलते हैं ड्रोन ये ड्रोन आता और देखो भाई कितने बंदे हैं सामने देखना अभी ड्रोन में कितने बंदे आएंगे तीन तो थे अभी इसको पहले पकड़ते हैं और इसकी तो पेटी डालेंगे भैया इसको मैं पहले भी मार और भाई क्या ही गलत सीन है कि अपने टीममेट के दो टीममेट के कवर होते हुए भी आपकी पेटी बन जाए कितना दुख लगता है फिलहाल ये बंदा देखो भाई मेरे साथ तो वापस आके भाई इनका जो लास्ट ईयर बच रखा था शायद शायद मेरे को लग रहा है कि उसी बंदे ने इन सबको वापस बुला के मेरी गांड मार तो दैट इज़ आज की डेट्स तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में